Bună! Bună! Sunt uh, Daniela Floroiu, sunt coachul Silvianei și astăzi m-am gândit că nu mai las pe ea să <laughs> aleagă verbul, așa că l-aleg eu. Și am să întreb pe Silviana ce înseamnă pentru ea a putea. Um, pentru mine a putea înseamnă a nu mai uh, te gândi dacă poți sau nu poți, dacă e bine sau e rău. Am avut o ședință cu Laura Daniela Floroiu, apropo o găsești uh, pe www.daniela-floroiu.ro uh, și uh, în ședință aveam o problemă cu un telefon că nu puteam să-l dau și după ședință uh, am pus mâna pe telefon și am dat telefonul. Nu mi-a răspuns, am sunat la, la al doilea număr, nu mi-a răspuns și la treilea mi-a răspuns. <laughs> Și sunt foarte bucuroasă, pentru mine a putea înseamnă să nu mai te tot gândești uh, dacă nu e bine, dacă... Să nu te mai gândești la rezultat pentru că te gândești la un lucru care nu există. Primul lucru care există este să-ți faci acel lucru și exact să poți să-l faci. Exact. În loc să te întrebi dacă poți sau nu, mai bine acționezi și vezi tu dacă ai putut. Dar vreau să te întreb și pe tine ce înseamnă a putea. <laughs> pentru mine, a putea înseamnă a te pune în mișcare. Genial. Chiar. Pur și simplu. Dă-ți voie. Exact ceea ce ai făcut tu astăzi, da. în urma ședinței noastre. Și ai văzut că ai și reușit. Și ne-am bucurat împreună. A te pune în mișcare. Pentru tine ce înseamnă a putea? Ceau.